Soy Lorena, de aquí de la zona de los Maturiacos. Aquí en la zona rural ha sido la más afectada porque la ayuda que llega es muy poca, las vías de acceso están cerradas, no podemos sacar nuestros productos, prácticamente se están dañando en el suelo. Igual aquí en el subcentro no hay medicinas, eh, todo se está convirtiendo en, en un caos. Estamos muy, muy, pero muy preocupados esperando que esta situación pronto mejore y se continuar con nuestras vidas normales.